मेरे कृष्ण के गीत का कर तुझे ये गीता से सीखो ये गीता से सीखो सिखावे तो देखो मेरे कृष्ण के गीत का कर तुझे मेरे कृष्ण के

को पढ़ते सुबह संध्या हवन की करते मेरे कृष्ण थे रोज को पढ़ते सुबह शाम संध्या हवन अच्छी करते ये वेदों की शिक्षा ये वेदों शिक्षा निभा कर तो देखो मेरे कृष्ण के गीत का कर तो देखो मेरे कृष्ण के गीत का कर तो देखो ये गीता से सीखो ये गीता से सीखो सिखा দেখো মেরে কৃষ্ণকে গীত গান করতো দেখো মেরে কৃষ্ণকে परहित में जीवन अपना लगाया सत्य पर चले और धर्म को बचाया हिंद अपना लगाया पर चले और धर्म को बचाया ये संदेश घर घर ये संदेश घर घर सुना कर तो देखो मेरे कृष्ण ने गीत गा कर तुले तो मेरे कृष्ण के गीत का कर तुले तो ये गीता से सीखो ये गीता से सीखो सिखा कर तो देखो मेरे कृष्ण के गीत का कर्म देखो मेरे कृष्ण के देखो युद्ध किया था कंस को मारा सज्जन की रक्षा दुष्टों को सधारा युद्ध किया था कंस भी मारा

सीखो ये गीता से सीखो सिखा कर को देखो मेरे कृष्ण के गीत का कर को देखो मेरे कृष्ण के गीत का कर को देखो